with both being my mouth. That is where the something Samuel, tchau, Melhorinha. Tchau, tchau, Labrita. Labrita. Já te colei? Labi colei. Ai, ai, ai. Ai, minha gente nova. Nemosties, mosties augšā. Iesim brokastīs. Mm.

Светла бритися. Я здесь, я. А мама, я, я здесь.